Поэтому вот зиплайну, который над нами, по-моему, безопасно. Там, по-моему, нету стены. Но я не уверен. Вообще, рашимся? Блять, по-моему, я не уверен, что это за херня. С двойным прицелом не могу разглядеть. я думаю, если бы это был кто-то, то он меня уже бы стрельнул. Да? К нам идут! Да, слышу. Блять! Давай слышишь, просто засядем. Просто засядь. Спрячься. Я вошел в тебя уже. Я надеюсь просто, что они нас не заметят и пойдут на зиплайн. Блять, я твою башку изнутри вижу просто. Пиздец крипов. Сейчас он заедет туда и мы сразу. Раз, два, два. три. Пошли. <laughs> Бля, из-за тебя я не смог зайти. Я упал, блядь, я долбою. Еду по-другому. Нам гранаты не, не помог бы, там, слушай, там же эта херня была. О, блядь. Я понимаю, этот патрон меня добивает. Кулак не добивала. А могла бы помочь Саина. Сейчас, я иду. Она совсем кончена, отвечаю. Она, она, отвечаю, она прям кончена. Ты, пока ты перестреливал с ее тиммейтом, она просто меня... Тебя пыталась стрелять, но все, зашел И она такая, да без кулака. Хотя По-моему, это умер. Yeah. You are the Apex Champions. Что за IDK? Я не знаю. А, I don't know. 14, блин. <laughs> Но я все равно в топ... Э, в, в, в, э, этот... Темнет, Топовый темнет, да. Пиздец, два последних это просто пиздец.